Iya, ini minggu depan apa? Awak pun berapa? Banyak kali kerjaan. Iya. Nah. lewat tanggal Tanggal kapan? Iya ini ke depan apa? Awak kan berapa? Banyak kali kerjaan. Iya. Nah. lewat tanggal belas lah. Oh, nggak apa-apa. Kita kan apa? Besok ke Siantar, Selasa Rabu ke Kerinci. Ini yang Rabu malam harus balik ke Kerinci, Kamis masuk proposal. Aduh, stres kok. Hmm gue suami aja paksa istirahat kalau kita bikin pagar mana besi pak hmm? pagar besi ya, besi pak besi ini jangan kayu jadi nanti di pagar bikin ah, tempatnya lagi atau enggak ah, atau enggak usah pasang letak enggak usah pasang oh, enggak hmm. tapi aku mau model Melayu ada kawan kuasi tek nanti ke bawah sini iya, ah, iya iya Melayunya nampak iya kan? Mau di mau? Mau. Enak 15. sedap. Ngagru. Oke, ah, udah panen jeruk sini. Apa jeruk pantai? Pantai buaya. Kita murahan juga ya. Oh. Nah, Ya, yang untuk juga di sana. Ada ajar di sana? Ada anak, anak angkat saja. Tapi, oh, uh, luas. Nanti kapan kita ke pantai, membawa pulang juga. Oh ya? Iya loh. Kan gitu. Malam kami bawa ada kawan. Kawan tu ada 20 kilo bawa eh, pulang. Oh. Mangat diri pokoknya. Gila 20 kilo. Siapa lagi macam pokoknya. Ya, habis itu. Ya, barang. Udah hampir banyak nih baru kau jaya orang oh, jatuh ya sini eh, eh, uh. di panti buaya sama nah, iya bawa makanan kucing tadi ke ladang kan bawa ikan kucing apa sisa nanti tak mau dimakan sini lagi mon <laughs> udah enak dia makan nih oh my god udah apa-apa udah udah telepon telepon tadi udah udah pas kami ke sana oh nggak ada itu ya kami ke kebun dulu ke makam <laughs> rebut tenang kok di apa kan kok gemuk kucing tuh ada <laughs> ya mereka kan padahal aslinya ha <laughs> iya juga ya